去為呢個圓球定位喎，其實個 program 就唔係太難寫嘅啫。我哋喺編寫程式過程中咧，我哋採用呢個 USB，咁所以我哋亦都準備好 M5 Pro 嘅 desktop 版本。咁第一樣咧，我哋要知道究竟呢個 gyroscope 呢個陀螺儀究竟係喺功能表邊度揾到咧？嗱，其實就喺 hardware 里边嘅。上一次因我哋曾經用過 speaker 啦。 同埋 r g b 今次我哋就用 IMU 啦。而 IMU 揿落去咧，就会见到有一系列嘅 get x、get y、get e set 等等嘅功能。我哋今日就系用 get x 同埋 get y。究竟系咩嚟嘅咧？get x 咧就代表咗咧可以得到沿住 x 轴转动嘅一个数值，而 get y 咧就可以得到沿住 y 轴所转动。 嘅一個數值，咁我哋试下點樣可以得到呢兩個數值先，先喺呢度拖兩個 label 出嚟，目的係愛嚟觀察個數值，而走去 label 度將個 label 攞出嚟，就將 get x 放咗喺裏边，又攞第二個 label 出嚟，不過今次咧係 label one，就將 get y 放喺裏边。大家記得啲話。 咁样咧，只系攞一次數值啫。如果想不斷攞到數值咧，就要喺 event 度拖個 loop 出嚟，將兩嚿嘢放咗喺裏邊啦。嗱，依個 program 仔就已經可以檢測到 x 同埋 y 嘅資料噶啦。嗱，我哋试下睇下先，見到嘛？如果沿住 x 轉，x 係負數。 X 系正数，沿住 Y 转啦，Y 系负数，Y 系正数，而嗰个数字咧，应该系角度嚟噶，即系咁样就系正九十度，咁就负九十度，而咁样咧就系 X 嘅正九十度，X 嘅负九十度。明白咗呢点之后，我哋又睇下点可以有一个动作啦。 我哋嘗試下畫個波仔出嚟啦，將呢兩個單歪啲先，畫個波仔出嚟。一個咁嘅波仔，佢個位置咧，我哋 set 喺一六零同埋一二零，即係畫面嘅正中間。因為我哋畫面係三二零乘二四零嘅，所以一六零同一二零咧就喺中間啦。我哋將個顏色改為藍色咯。嗯，个。 半径就系三十啦，好睇啲。好啦，咁就有一个蓝色嘅波仔喺中间啦。我哋 send 佢出去。嗱，而家呢个波仔咧就唔会喐噶嘛，系咪？我要令到佢咧随住我哋嘅陀螺仪所得到嘅资料而运动。咁点玩法咧？首先我哋要学懂点改变呢个波波嘅位置。嗱，呢个波波嘅位置咧，其实就 喺 UI 里邊揾到嘅，因為佢係你畫出嚟嘅一個 circle 嚟噶嘛，你只要咁 circle，你就會揾到 set circle x y 嘅位置啦。嗱呢個攞出嚟咧，其實你改變呢兩個數字啦，就可以改變個位置嘅喎。OK，嗱譬如你輸入三十，三十。 波就去咗侧边噶啦，系咪？好喺呢度咧，我哋咧想开两个新嘅变数先，因为唔系就咁将 get x get y 放落去呢两度就得噶，我哋要经过一啲计算嘅。我哋开個个 x 嘅变数，再开一个 y 嘅变数，而将 set x 同埋 set y 嘅变数咧都拖出嚟放喺度。 嗱，我而家要谂啦，究竟放咩落 x、y 里边会令到个球去转动咧？将 set x 同埋 set y 拖咗喺呢度，然后将呢呢两个变数直情放落去 set circle 里边啦。咁理论上我哋呢两个变数得到咩数值咧，就会控制个波个运动啦。但系究竟放乜嘢落去变数里边咧？咁我哋就要谂啦。我哋首先咧要将呢两个 get x 同埋 get y 放入去。 係咪真係咁簡單咯？係咁簡單就好咯。嗱，我哋试下先啦，不如不妨出現 error 喎。點解？Can convert f l o w t o integer？點解？因為原來 get x 同 get y 咧係一個浮點數嚟嘅，而我哋所 set 嘅 x 同埋 y 係整數嚟㗎。咁所以我哋要首先將個 c o n v e r t e 點 convert 咧？convert 數字咁梗係屬於數學嘅嘢啦。嗱喺呢度咧，math 里邊咧，大家會揾到。 round，round，咩叫 round 啊？学过数学大家就知啦。round 咧即系四舍五入，四舍五入的话咁咪将小数点啲后数就变成咗整数咯。嗱，我哋再试一下，今次应该唔会 error 噶啦，得咗，诶，成成识喐添。 个问题佢点解缩埋喺依边呢？诶，头先我哋咪记得讲过，因为中间系零啊嘛，咁所以佢咪碌嚟咗，佢又碌喺依边咯。嗱，佢会碌出嚟，佢会碌出嚟少少，佢碌出嚟少少，但系碌唔到过嗰边嘛。好，咁我哋又再修改咯。嗱，呢个过程呢，我哋一边用紧解难能力，一边用紧我哋计算机思维。首先，我哋点样将 x 同埋 y 去转化先？因为佢喐得唔够大啊嘛，我哋要配大佢。 第二咧，我哋要將佢扶翻喺中間，咁所以要加一個常數落去。呢個常數其實我哋已經知噶啦。呢個常數係乜嘢啊？呢個常數就係頭先呢個一六零同埋一二零啊嘛。我哋跟住咁樣做啦，又係同數學有關係嘅嘢。我哋放一個加數落嚟先，將個 get x 放喺度，加個常數落去。個常數係。 一六零，咁同樣 Y 都系咁做咯，Y 系點做啊？又系放個加，將 Y 放落去呢邊，加個常數落去，個常數係幾多啊？常數係一二零，又再試下我哋會好啲噶啦，嗱喺中間啦。 加咗一六零一二零之后，但系个运动好细，梗系啦。例如我哋喐咗九十度，佢先至褪尾九十。咁但系成个画面系三百几噶嘛，要成大呢个数噶，成几都好叻。嗱，为咗好细嘅动作，佢都识喐，我哋成十、成十、成大啲，咁就揾个一样系头先嗰样嘢嘅啫。 攞翻头先个方法嘅啫，将成嚿嘢搬咗落去。不过将个加号改造成好，而放一个数字落去。个数字咧就系我哋决定咗系十啦。x 做嘅嘢 y 都要做啦，自然大家要活用呢个方法，好有用啊！呢个方法咧加减乘除都系用佢噶啦，乘十。 加埋做成。嗱呢个 block 咧好有用噶，同一个 block 加减乘除都系佢嘅。你要做几多个加减乘除咧，都系逐个 block 逐个 block 咁去砌出嚟嘅啫。好，完成啦，我哋搵出去试下。咦，唔成功喎？点解咧？哎呀，原来我哋忘记咗先乘除后加减呢件事。 所以真系要掹翻出嚟，咁样先至啱。啊，变唔变得？应该先乘除后加减。睇到嘛？个波喺中间啦，咦？似乎似乎 O K 啊吓，识喐啊？咦，不过有啲奇怪。 点解我咁样喐佢反而左右嘅？我上下喐佢反而左右，我左右喐佢系上下。我哋又去解难啦。咦？原来我哋转动 x 轴，佢就将 x 轴嘅位置改变，咁啊唔啱啦。因为我哋转动 x 轴，其实系 y 轴改变啊嘛。所以其实 x 同 y 系调转咗。大家有冇留意啊？呢两个 x、y 系调转咗。我哋执翻佢出嚟，改一改动佢。 又会好啲啦！今次，哦，我哋终于成功啦！转动 X，但系喐 Y 轴；转动 Y，但系喐 X 轴。咁咧，呢两个 block 咧，其实可以唔要噶。当初放喺度，呢两个 block 都系可以唔要噶。我哋再 play 一次，嗯，终于完成啦。 大家會留意到咧，今次卡洛斯係專登運用一個方式咧，就係做錯咗一啲程序。而家大家喺過程裏面運用計算機思維，將程序去修改嘅。因為寫程序咧，從來都唔係一戰可以中的。我哋需要不斷咁樣去除重英文叫 debug，最後先至會有一個完整嘅 program 出到嚟。今日教咗大家點樣用 M5 嘅 get x 同埋 get y，你估你估你哋可可以俾個挑戰自己，利用呢兩個方法嚟寫出個小遊戲啊？ 好啦，如果大家中意我嘅影片，請加個 like 同埋俾啲評語啊！我哋下次再見啦～